Потому что надо подписаться, когда лайк мандан. Там еще и бархал барышма. One, two, three. Ramadania. Ang شوف الحركات شوف الحركات شوف الحركات بسم الله <laughs> <laughs> تكفى يا ابو مهدي لا تنتظر القهوه <laughs> يلا بسم الله اي بسم الله بسم الله يلا راس تحت راس <laughs> تعال تعال Gelmiş gelmiş gelmiş ama ole ole ole la ole ole ole la le ole ole ole no, no, no, no. Έλα, Βίλ. Δώσε γκάζ, μωρέ, ανάπηρη. Proszę, proszę. Huh? <laughs> <laughs> no, no, no, no. <laughs> سیا نرمه نرمه سیا توبه توبه سیا نرمه نرمه سیا توبه توبه زری من سییا زفرانه زعفرانه رضا زریان بیا بیا بیا بیا گر تو که منم فرابونه نمیدونم کجا بریزم همینجا همینجا وای وای بیروش وای وای بیروش آه نعم الو ايوا بونسوار وانا بايدك اكسسوار كيفك الحمد لله Hmm?